Calentando motores, el equipo MotoR UPV, formado por siete miembros, seis de ellos estudiantes de la Politécnica de Valencia, se prepara para participar en MotoStudent. La competición proporciona el motor, que es un motor Honda de, 250 centímetros cúbicos, y, dos llantias y un juego de neumáticos. ¿vale? Entonces, eso es lo que nos dan, el resto lo tenemos que conseguir nosotros. Todo un desafío para los integrantes del equipo de la UPV, que deberán demostrar su capacidad de creación e innovación, así como la habilidad de aplicar directamente sus conocimientos como futuros ingenieros. Mejorar la seguridad de los pilotos es uno de los retos que se ha marcado MotoR UPV y por ello no ha dudado en homenajear con un minuto de silencio al fallecido Luis Salón. La nuestra está en proceso de fabricación, ahora estamos, hemos hecho ya una parte muy importante que es el potro, ¿vale? para tener bien hecho el chasis y la alineación de la moto y también estamos desarrollando por, eh, por, mi departamento el sistema de telemetría, que es una innovación en este campo y es un, es un avance muy importante ya que la telemetría ayuda tanto a, a la mejora del piloto, la mejora de la motocicleta y como en este fin de semana a demostrar, eh, por ejemplo, ayuda a la seguridad de los pilotos. Me dedico más que nada en el proceso de fabricación a la soldadura del chasis y demás. Es un proceso un poco delicado ya que hay eh, puntos fuertes en el motor que sufren digamos que que sufren más que otros y hay que, tenerlos en cuenta, hay que hacer un estudio de ello Moto RUPV cuenta con la colaboración de empresas privadas y el apoyo incondicional del piloto valenciano de Moto3, Héctor Garzó. Además, la universidad también ha jugado un papel muy importante, tanto en la formación profesional de los miembros del equipo como en su promoción. Lo que buscamos este año es hacer dejar el nombre de la universidad lo más alto posible eh, competiremos en el Mundial de Universidades contra otros 52 equipos, en el que hay que desearle suerte, pero nosotros queremos ganar. Nada, pretenderemos hacerlo lo mejor posible. Aceleración, frenada, manejabilidad y durabilidad son algunos de los aspectos que se evaluarán durante el evento final. La prueba impulsada por la Fundación Moto Engineering Foundation tendrá lugar el próximo mes de octubre en el circuito de Motorland Aragón.